但是呢，还是呢，不乏当中会有一些小人在旁边作梗，但是他们呢是属于我们的名贵人哦，因为呢，他们可以从当中纠正我们一些呃要注意的地方哦，反而可以让我们呢把事情呢做得更好哦。在错误中学习的月份呢，就是针对工作上的部分，因此在这个月运势是属于中上的。 至于在财运的部分哦，属鸡的朋友呢，在这个月呢，您的偏财运是极佳的，非常适合可以去做一些适当的一些标的物的投资哦，不论是在基金啊，或者是呃房产啊，或者是说一些小额的这个呃创投的投资哦，都可以试着去做铺手。那再来呢，在运这个财运的部分是属于的哦，而在。 感情的部分哦，属鸡的朋友呢，在上半个月哦，会比较想要去主动的去跟对方做互动哦。那但是呢，要留意的就是呢，在互动的过程当中呢，呃，您的这个口呢，比较不会去讲一些甜言蜜语哦，比较容易会是属于这种刀子割喉啊那。但是其实豆腐哦，那有有心无意的一个状况下，可能就会得罪了另外一半。 你不要让人家觉得你实在是很白目，又或者是说你实在是很不解风情哦。在这个月哦，要适时的在对的时间点哦去表现哦，才是比较恰当的。比方说情人节该做什么就做什么，是吧？再怎么通俗，人还是会买单的哦。那再来在感情的部分哦，即便有这些状况呢，它还是属于平运的，就看你怎么样让它。 更上层级的运哦，而在我们的健康的部分哦，属鸡的朋友呢，在上半个月呢，要注意就是你的饮水量有稍微不够的部分哦，尽可能在你的手边呢，就可以摆一杯水哦，不是摆着，要每个小时呢，就是喝个几口，慢慢的喝进身，这样子呢，身体呢才能够处于一个不缺水的一个状态。 尤其是针对呢肾脏有问题的朋友，减少吃食，呃，吃一些油腻的食物啊，还有包括就是喝这些手摇药店的这个饮料，呃，会比较理想一点。呃，对于这个结石的问题啊，吼，要不会又再次的发生。那在下半个月的部分要注意脾的部分哦。那在中医的部分哦，脾就代表是我们后天之本啊，所以在 我们后天呢，如果是仰赖这个脾胃我们的根本的时候，代表是我们要非常注重饮跟作息哦，都必须要养生。还有，如果你没有去照做的话，在这个月呢，就比较容易会有虚胖，还有会觉得浑身很没带劲哦，因为这可能跟气血哦不足哦也有一些关系，所以呢，你整体的免疫力呢也会下降。 相对的，周边有人感冒，你可的就被传染了，所以要务必多加留意一下，口罩尽量不要离身。那在这个月，我们的这个健康运势呢是属于小凶的。属狗的朋友呢，在这个月呢，逢的是三合的一个月令哦，排名是第二名，那整整呢上升了五个名次哦。而在这个。 工作运的部分呢，在这个月，我们如果朋友是属于比较激，会比较想要去推动一些东西哦，但是请你务必要先去演算好，就是我们的预算啊、考量啊、人力啊，是不是呃都是符合那个可以办的这个范畴之内哦，这样才能够得到大家的一个认可。那再来呢，就是在工作的部分哦，像现在的气候呢，常常会有很。 遇的一个降温啊，或是回温的状况，要记得我们的工作呢，在回温的时候呢，都是有后哦。好，以上呢是针对属狗的朋友的工作运势啊的一个特别的提点。那在这个当个月的月份的这个工作运是属于中级的，在财运的部分呢，属狗的朋友呢，在这个月在工在我们的这个金流哦。 cash flow 上面呢是要去做调度的，但是呢，因为你还算蛮会理财的，所以这个盖子呢，东盖西盖呢，还是可以盖的很妥当。但是呢，虽然它是属于大吉的一个状况，还是要请你注意一下那个日后的一个呃财务分配的状态哦，才不会让自己老是呢会处于在这种就是好像都是。 刚刚好的一个状态，好，那再来呢，就是感情的部分哦。感情的部分呢，属狗的朋友呢，老师会建议呢，在中午的时候呢，如果你是外吃粗饭啊，或者是说你是呃要自行去来买这个午餐呢，都会比直接叫了便当呢，热便当要好。为什么？呃，因为呢，出去走这么一遭的时候呢。 可能就比较有机会碰到有眼缘的良缘哦，或是认识到一些呃对象啊，所以在这个部分来讲的话，请把你这个 lucky 的这个时间点呢，尽量往外跑，不管是参序啊，或者是说出去晃一下也好哦。那么感情的部分呢，在这个月呢走的是中级。 而在健康的部分哦，如果您有心血管相关疾病的朋友哦，请务必要注意一下这个以后，尤其是有温差的状态。那有服药的朋友们哦，请务必把你常态的药哦，都一定要按时去服用，并且要注意一下您日常的这个心跳跟血压的状况就可以了。健康的运势部分呢，是属于中下的。那么再来就是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个月逢的是六合的一个月令哦，排名是第四名，那么升了三个名次。工作的部分，在这个月呢，我们是属于呃可以大展身手的，而且能力呢相当的好，可以展现自身的一个才华。所以在工作运势上面来讲呢，呃，不管是上司啊，或是部署呢，都会呃。 很看好你，所以是逢到大吉的一个运势状态。而至于在财运的部分哦，上半个月呢，我们的这个钱财呢要支出呢是比较少的，而且那个财源呢广进。那下半个月呢，相对的大笔支支出呢会比较多，所以老师会建建议呢要去注意一下呢，上半个月跟下半个月的一个。 呃，资金的分配哦，因为如果你没有分配好的话呢，那就很有可能呢，呃，变成就刚刚好左口袋右口袋出去。那在财运的部分呢，是属于平运的。那在感情的部分呢，在这个月呢，会比较属于太木讷型的一个态的一个状态，也就是你会让对方觉得你是欠缺考量啊，呃，但是呢。 有的时候呢，又会觉得你好像是，呃，思虑很紧密，又让他有贴心的感觉。所以在感情上的时候呢，对方会觉得对你没有办法呢捉摸的很确定你的心意是什么。如果可以的话呢，如果你要把这个吉运呢变成大吉的话，让对方能够更清楚明了你到底的心态是怎么样子。 再来就是健康的部分。健康的话呢，属猪的朋友呢，老师建议在这个月哦，要适当的清理一下我们的耳垢哦，也就是耳朵内的一些异物。那么女性的朋友呢，在这个月经前后要留意一下，就是我们的分泌物啊，或是白带可能会多一些，所以呢，请务必呢要做好这个整洁的部分，才不会有感染的疑虑。而男性朋友呢，在 这个泌尿的这个方面呢，尤其是在排尿的部分，可能会比较久一点，也请务必要排干净哦，才不会有这个感染的啊，或是发炎的问题。但是呢，基本上在健康的运势部分，整体上是小吉的。以上是针对属鸡、属狗以及属猪的朋友在这个月的生肖运势。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 有需要老师咨询，或是您想了解您在二零二一年的个人流年运势的朋友，也可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组加入老师。我是金英老师，感谢您的收看，祝大家开春愉快，我们下周再见喽，拜拜。